በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን መድረክ በተደጋጋሚ አውቀዋለሁ። በተለያየ ቦታና አጋጣሚ ለተለያየ ዓላማ፣ የዛሬው ግን ለየት ይላል እና የተለየ ስሜት ተሰምቶኛል። ብዙ መናገር አልችልም፣ ምክንያቱም ከኔ በፊት የተናገሩት ሰዎች በጣም ብርቱ ብርቱ ነገሮች ነው የተናገሩት እና ዶክሜንትሪው ደግሞ ብዙ ነገር ያወራል፣ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ማለት ነው እና አብራችሁ የነበራችሁ አብራችሁ በብዙ ሸለቆ ውስጥ ያለፋችሁ ከፍታው ላይ ስትደርሱ እናንተ ብትናገሩ ያምርባችኋል እና ከእናንተ የተሻለ ቃላቶች ከእናንተ የተሻለ አነጋገር እንደማይኖረኝ ተስፋ አረጋለሁ። የሆነ ሆኖ ግን ሁላችሁ ባለፈበት ጎዳና ውስጥ ሁሉ ያለፋችሁ ሁላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እወዳለሁ። ምክንያቱም 25 ዓመታት በጣም ከባድ እንደሆነ ይገባኛል። እና 25 ዓመት ምናልባት በአንድ ዓመት አንድ ፌርማታ እንኳን ቢኖር 25 ፌርማታን መሻገር እጅግ በጣም አስቸጋሪ እንደሚሆን ገምታለሁ። እናንተ ተስፋ አረጋለሁ እንደዛ አልፋችሁ አንዳንዶቻችሁ የሆነ ፌርማታ ላይ አርፋችሁ ተነስታችሁ የቀጠላችሁ ይመስለኝ። የሆነ ሆኖ ግን 25 ዓመት ሳታቋርጡ መቀጠል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በእርግጥ 25 ብቻ ሳይሆን ዘላለምንም ደግሞ በእጁ የያዘ የዘላለም አምላክ ስላለ ብዙ ከባድ አይደለም። so thank you ለእኔ ሐዋርያው ዘላለም ወንድሜ ጓደኛዬ ነው። ስለዚህ ዞላ እያልኩ ነው የማወራው። so እንደዛ የሚል ቃል ከተጠቀምኩ ምህረት እንድታደርጉልኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ከወዳጅነት ከቤተሰብነት የመነጨ ነው እንጂ ካለማክበር የተነሳ አይደለም ማለት ነው። በዶክሜንትሪውም ብዙ ሰዎችም ሲናገሩ ብዙ ጊዜ የተናገሩት ስለ ዞላ ነገር ግን ዞላ የሆነውን ሁሉ የሆነው ብቻውን የሆነው ብዬ አላምንም ብዙዎቻችሁ እንደምትገነዘቡት ማለት ነው እና አጠገቡ ያለችው ውድ ባለቤቱ ወይዘሮ ቤዛይት እና አደለ እና ልጆቹ ደግሞ አሁን ሶስተኛው ልጅ መጥቷል እነ ዲዬ ምናምን እነሱ ሂድ ባይሉት ነበር አይሄድም ነበር አደለ ልክ ነኝ አይ የምን አገልግሎት ነው እንጂ አቦ ዛሬም አገልግሎት፣ ነገም አገልግሎት፣ ከነጎዳም አገልግሎት። አንተ በቃ ወይ አገልግሎትን ወይ እኔን ምረጥ ብትል የሆነውን ሁሉ ሊሆን አይችልም ነበር አይደል? ስለዚህ ለቤተሰቡ recognize ማድረግ ፈልጋለሁ። recognition ስጡልኝ። በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። በርቱ። ሁለታችሁም ስላላችሁ ነው የሆነው ሁሉ የሆነው ብዬ ነው የማስበው። ዞላን እንግዲህ እኔ ብዙ ሲነገር እሰማለሁ፣ ሲወራ ምናምን እሰማለሁ። ከለታት በአንድ ቀን የመገናኘቱን እድል አግኝቼ አወቅኩት። ከዛ በቅርበት ግን የተዋወቅ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሮቴስታንት እምነት አባላቶችን ወደ አራት መቶ የሚደርሱ ሰዎች ከጠሩ በኋላ ከዛ ወደ 13 የሚደርስ ከዛ አልፍ ሲል ወደ 15 የሚደርስ የ council ኡ አሁን የተመሰረተበትን የምክረ ሀሳብ የሚያቀርብ ኮሚቴ ሲያዋቅሩ ከዛ መካከለኛው አንደኛው እኔ ነበርኩኝ። አንደኛው ደግሞ ወንድሜ ዞላ ነበረ። እኔ ምንም እንኳን ጸሐፊያቸው ብሆንም ከዛ ብዙ እየተነጋገርን የመጀመሪያው ቀን በጣም ከባድ ነበረ። እንደዚህና እንደዛ ነው የሚታዩት። ለዚህ community እኔም አዲስ ነኝ በእርግጥ ግን የምሰማቸው ነገሮች አሉ፣ ያዩዋቸው ነገሮች ደግሞ ልብን ይነካሉ በጣም እና እንደዚህ አይነት ጀርባ ለጀርባ የሆነ ነገር ምናምን ምናምን አተያይ ነበር። የመጀመሪያው ቀን ጸሎት ከተደረገ በኋላ እስቲ አንዳችን ሌላችንን ስለማንተዋወቅ ስለሆነ የተጣላ ነው ወይም ስለማንተዋወቅ ስለሆነ የምንኮራረፈው ወይም ስለማንተዋወቅ ስለሆነ አንዳችን የሌላችን ጠላት የምንሆነው እስቲ አንዳንድ ሆነን እስቲ እንተዋወቅ ሲባል ከነበሩት ሰዎች መካከል እኔ እሱም መረጥ እሱም ምን ነው የመረጠው ለምን እንደሆነ ጠይቁት በኋላ ከዛ የመጀመሪያው ቀን አለፈ then ሁለተኛ ቀን እንደዋወላለን እናወራለን ጫውተኛል ምናምን ሶ ባሳለፍናቸው ሶስት አመታት ማለት እንደ ቤተሰብ እንደ ታላቅ ወንድም እና እንደ ጓደኛ ብዙ ነገር መናገር ይችላሉ ሁሉንም ነገር ልነግራችሁ አልችልም ጊዜ ስለሌለ እናንተ ደግሞ እርቧችኋል መሰለኝ ባይረባችሁም አልነግራችሁ ግን ቅድም ፓስተር ገዛኝ እንዳለው እኔ የምማምነው ብዙ ልትሰሙ ትችላላችሁ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ግን ቅረቡት እና ስትቀርቡት አብራችሁ ስትውሉ የሚያስበውን ነገር የሚያደርገውን ነገር የሚሆነውን ነገር በማየት አአ ለካ በፊት ሰዎች ናቸው የሳሉብኝ የሳሉብኝ ስዕል የሚለውን ነገር የምትታዘቡ ይመስለኛል። እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብል ይሄ ከተላለፈ በኋላ ደግሞ አቤት ምናምን ይላሉ። ምናልባት አይቶትም ማያውቁ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እተውና ሶስት ነገሮች ብቻ ማስተላለፍ ፈልጋሉ ከመጣው አይቀር እንግዲህ ስለ golden beginning እያወራን ነው፣ ስለ ጊዜ እየተወራ ነው። 25 ዓመት መጥተናል። so next ደግሞ 25 ዓመት ብንቀጥል 50 ዓመት እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ ይነገራል እና የሰው ልጅ እንግዲህ በጊዜ ሂደት ውስጥ በጊዜ ባቡር ውስጥ የተሳፈረ እንደምትረዱት ማለት ነው። so ሁላችን ወራጆች ነን፣ እየሄድን የምናደርግበት ነገር ነው። ልክ እንደ ውሃ ማለት ነው። so በዚህ አይነት ሂደት ውስጥ ሶስት ነገሮችን ብናገር ልክ ቅድምም ስለ ጊዜ ጊዜ የኔ ነው ምናምን ሲባል ስለነበረ እኔ ደግሞ ከጊዜ በላይ ምንም ነገር የለም ብዬ ስለማምን የተወሰነች ነገር ባወራ ደግሞ ብዬ አሰብ እንግዲህ አዲስ አመትም ስለሆነ መስከረም ሁለት ስለሆነ ደግሞ ዛሬ እናንተ እንደምትገነዘቡት እስቲ የተወሰነች ነገር ትጠቅም ከሆነ ብዬ የተወሰነች ነገር ድሮፕ አረጋለሁ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንቁላል ታውቃላችሁ። እኔ ዛሬ ጠዋት ቁርሴ ማፊያ በላኝ እንቁላል ነበር። በጣም ቆንጅዬ፣ በጣም ደስ ይላል እና እንቁላል በጣም ወዳለሁ እኔ። እንቁላል ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ እንደዚህ ስንዴ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ወይንም ደግሞ በቆሎ ሊሆን ይችላል ምናምን እና ወዲያው እንቁላል ስታዩ ምንድን ነው የሚመጣላችሁ? አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንድን ነው ይመጣል በሉት። አትንኩት፣ ግን አትንኩት። ምንድን ነው የሚመጣል? እንቁላል ስታይ እንቁላል ስታይ ምን ይመጣላል? ስንዴ ስታይ ወይም በቆሎ ስታይ ምንድን ነው የሚመጣል? የሆነ ነገር አላችሁ? አትንገሩኝ። የነገራችሁ ነገር ግን አሁን ከምዘረዝራችሁ አያልፍ። የመጀመሪያው ነገር አሁን እንግዲህ ስለ እንቁላል ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ስለ እንቁላል ይወራል ምናምን ሊላችሁ ይችላል አጠገባችሁ ያለው ሰው ወይ ስለ በቆሎ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ማለት ስለ ሳይንስና ስለ ቴክኖሎጂ ወይም ስለ ኮቪድ ወይም ሀገራችን ውስጥ ስላለፈችበት ወይም እያለፈችበት ስላለችው ጦርነት ወይም ፖለቲካ ወይንም ስለሚመጣው ነገር ቢወራ አይሻልም? አሁን ስለ እንቁላል ይወራል ምናምን ነው የሚላችሁ ምናልባት የመጀመሪያው ሰው እንቁላል ስታዩ ምናልባት እንደዛ ልታስቡ ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ጊዜም ሲሰጥ ስለ ዘመን ሲወራ ስለ golden age ወይም ስለ golden ስለሆነው ነገር beginnings በሚወራበት ሰዓት ላይ ምንድን ነው በ mind ኣችሁ ውስጥ የሚመጣው? ማጥላላት፣ ማጠልሸት ወይም ስለ ሰው ሲወራላችሁ ወይም ከሰው ጋር ስትተዋወቁ ምንድን ነው ወደ ውይ እሱንማ ቶ ወይም እሷንማ ቶ እሷ እንደዚህ አይደለች እንዴ እሱማ እንደዚህ ነው እኮ ምን አላቀውም እኔ ድሮስ ምናምን ነው የምትሉት። ስለዚህ ሰዎች እንቁላል ስታወሩላቸው ውይ ሌላ ርዕስ የለም ምናምን ሊሏችሁ ይችላሉ። ስለዚህ የሆነ ነገር ስትጀምሩ ወይም ስለሆነ ነገር ስታስቡ የሰው ልጅ የሚያስበው የመጀመሪያው ነገር ጥላቻ ነው ማለት ጥላቻ ነገርን ሙሉ መጥላት፣ አፕሪሼት አለማድረግ። ይሄ ማለትም እንደዚህ ነው፣ ይሄ ማለትም እንደዛ ነው፣ ይሄ ማለትም እንደዛ ነው። ስለዚህ 2014 የእናንተ እይታ የእናንተ ሀሳብ ጥላቻ እንዳይሆን ናፍቆታል ጉጉቴ እሱ ነው። ሰዎችን ስታዩ ከሰዎች ጋር ስትተዋወቁ ውይ እሱማ አይጠቅምም ወይ እሷማ አትጠቅምም እሱማ አይረባም ወይም እሷማ አትረባም የሆነ ነገር ሲደረግ ውይ እሱማ ምናምን እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። የሆነ ሆኖ ግን ሰዎች እንደዛ ግን የሚያስቡ እንዳሉ ደግሞ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እንቁላሉን ሲያዩ ሰዎች ወይም ስለ እንቁላል ልታወሩላቸው ስትፈልጉ አይ ይሏቸዋል ማለት እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። ሌላ አይነት ደግሞ ሰዎች አሉ። ልክ እንቁላል ብዬ ስነግራችሁ ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ጠብሶ መብላት ምናምን ብላችሁ ሊሆን ይችላል። ወይ በቅቅል ደግሞም ሳትሉ ምናን አትቀሩም አንዳንዶቻችሁ ብዬ አስባል በቅቅልም ይሁን በጥብስም ይሁን እንደዛ የሚያስብ ሰዋል። የሆነ ቦታ ላይ ስትሾሙት ቶሎ ትዝ የሚለው ቅቅል ወይንም ደግሞ ቶሎ ትዝ የሚለው ምንድን ነው? ጥብስ ያቺን የቷናት የምታበላው እንዴትስ አድርጌ ደግሞ ልብላት? በቅቅል ይሻለኛል ወይስ በጥብስ ይሻለኛል? በሆነ ነገር ምናምን። so ዘመንንም እንደዛ ነው ማለት ነው። ዘመንንም እንደዛ ነው። የምታገኟቸውንም ሰዎች እንደዛ ናቸው። የቱን ልብላው ወይም እንዴት አድርጌ ላስበላው ወይስ እንዴት አድርገን እንብላው ሊሆንም ይችላል። ስለዚህ ሁለተኛው የሆድ ጉዳይ ነው ማለት ነው ብዙ ነገር so እንደዚህ አይነትም ሰዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው አይነት ሰው ሆኖ ቢሆን ነበረ ዘላለም አሁን የደረሰበት ደረጃ ይደርስ ነበር ብዬ አላስብ ወይም ሁለተኛው አይነት ሰዎች እንብላው አይነት ነገር ቢሆን አሁንም የደረሰበት ደረጃ ላይ ይደርስ ነበር ብዬ አላስብ በተመሳሳይ መልኩ እናንተም ማለት ነው ልክ የመጀመሪያው አይነት ሰው ከሆናችሁ አትደርሱ የምትደርሱበት የምትፈልጉበት መድረሻ ላይ ሁለተኛውም አይነት ሰው ከሆናችሁ መድረስ የምትፈልጉበት ደረጃ ላይ ልትደርሱ አትችሉ እንብላው ከሆናችሁ። ሶስተኛው አይነት ሰው እንድትሆኑ ነው ናፍቆቴ። ምናልባት ዘላለምም ሶስተኛው አይነት ሰው ስለሆነ ይመስለኛል አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ የደረሰው ብዬ አስባል ሶስተኛው ሰው እንቁላል ሲያይ ወይንም ስንዴ ወይም በቆሎ ሲያይ በሱ ውስጥ ሌላ ነገር ማየት ይጀምራል። እንቁላሉ ልጥበሰው፣ እንቁላሉ ልቀቅለው ሳይሆን እንቁላሉ እኮ ጫጩት አለው ጫጩቷ ደግሞ ሌላ እንቁላል ጥላ ብዙ ጫጩቶች ምናልባት ይመስለኛል እንደሱ እንደሱ ስለዚህ 2014 ላይ እይታ በጣም important ነው ማለት ነው። ስለ እንቁላል ያነሳውላችሁ እንቁላሉን ስታዩ እንዴት ነው የምታዩት ነው። እይታ history ንም destiny ንም የመቀየር አቅም አለው። ስለዚህ ምንድን ነው የምታዩት? አሁን ተልዕኮ ለትውልድ ምናምን ሲባል እንግዲህ ትውልድ በ25 ዓመት አይቀርም የሚቀጥል ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እንደ ጅረት ነው ብዬ ነው የማስበው። ግን ወንዝ እንደ ጠላፊው እንደሆነ ሁሉ ጠመንጃ እንደወዳሪው እንደሆነው ሁሉ ልጅም ደግሞ እንዳሳዳጊው እንደሆነው ሁሉ ትውልድም እንደ መሪው ነው ብዬ ነው የማስበው አይደል ስለዚህ ብዙ ስለሰማችሁ ነገር እንዳላበዛባችሁ እየፈራው ግን በ25 ዓመት የመጣን አንድ ነው ምናምን ብላችሁ ካሰባችሁ ይቻላል ግን እንደሱ አላረግም የሆነ ሆኖ ሐዋርያው ዘላለም በምን ያምናል እኔ ባየሁት ጊዜያቶች ውስጥ ሀሳብ ብንካፈልና ብንከፋፈል ይሻላል እርስ በርስ ከምንከፋፈል የሚል እምነት ያለው ይመስለኛል። ለዛ ነው ቅድም ሐዋርያው ሲናገሩ የተናገሩት ነገር ምንድን ነው? ስለ ህብረት ትልቅ ቫሊዩ አለው ብለዋል። እኔ እሱንም አይቻለሁ ማለት ነው። እኔ ግን ከነዚህ ከዘረዘርኳቸው ስለ እንቁላሉ ያለውን ሶስተኛውን አይነት ሰው እንድትሆኑ፣ ስለ አባንደንስ እንድታስቡ፣ ስለ መብዛት እንድታስቡ በዛ ነገር ውስጥ ሌላ ህይወት እንዳለ እንድታስቡ ስለ መቆረስ እንድታስቡ ስለ ሌላው እንድታስቡ ቢሆን ደስ ይለኛል ማለት ነው በአጠቃላይ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ ብዙ ብዙ አመታት እንዲጨመሩላችሁ የደስታ እንዲሆንላችሁ የፍስሐ እንዲሆንላችሁ እንደ ኳክብት የመድመቅ ዘመን እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ እንደ ባንዲራ ከፍ ብለው ቢውለበለቡ ደስ አይልም እንደሱ ቢሆን እመኛለሁ ዊ ላቭ ዩ በርታ። እናመሰግናለን። ታንክ ዩ